欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天神要向你说什么呢？第二十。 一讲，想得到尊荣吗？智慧人必承受尊荣，愚昧人高升也成为羞辱。 其实哪一个人不想得到尊重、得到荣耀？人人都要有尊荣，谁要感觉被羞辱？没有人要。但是实实在在的，有些时候你想得到尊荣，或者你面对这个羞辱，他也不见得是一个理所当然的事。 这是要看你自己有怎么样的修身养性、人格表现。那我们很清楚的，圣经告诉我们要得到尊荣的话，你需要做一个智慧人。而省级圣经说什么呢？就是有一些人他步步高升，但是在上帝的眼中，他是一个愚昧人，也会承受羞辱。 所以今天呢，我们可以这样讲，在现实的环境里面，有些时候有人说“人在江湖，身不由己”，那为什么这个有这个关联呢？那有些时候呢，你在你的这个生活环境的一个单呃，有些时候你要做一个决定，你是要做一个智慧的人，然后被人家尊重。 还是我要做一个愚昧的人，但是我步步高升。所以现实里面很多时候有这一些的一些的张力啊，你要做智慧人，你要做愚昧人，你要得到尊荣，你要得到羞辱，你要高升，还是你要被踩下，很多的张力在我们的生活当中。那有些时候现实的环境里面，为了名，为了利，为了好处。 为着各种各样的原因，有些时候，有些人就是我宁愿就不做智慧的人，我宁愿我就是让你不尊重我，算了。那宁愿就是说，你看我为愚昧，但是我有财富，然后我有各方面的好处，然后可能你也有名啊利等等。 啊！你要羞辱我，你要批评我，攻击我，你就不管你，他也没有去看，甚至他就当成你耳边风，甚至他就把它当成是你在后面讲他，他就算了，他不在意有这些的羞辱。但是今天这个经文非常的明显的告诉着我们，那上帝要我们作为一个智慧的人，上帝要赐给我们。 尊荣，上帝不愿意我们做愚昧人，而这里特别讲的就是高深，就是不愿意我们为了哦高深的事，为了财富的事，为了各方面的好处，而我们得到的是一个羞辱。所以今天你要做一个上帝眼中的尊荣的人吗？你要被人尊重。 你的人吗？如果要的话，你就要做一个智慧人。这是上帝今天要对你说的话。我们一起祷告，天父上帝。我们知道，在现实环境里面，有些时候真是给我们有很大的一个挑战。到底我们是为了是？ 要得到这个呃各方面的好处，而变成是一个失去别人尊重、失去呃别人爱戴，成为一个羞辱的人呢？还是我们真的是要讨上帝喜悦，而在上上帝的眼中，我们是智慧的人，得到尊荣、被人尊重呢？祈求主，你帮助这我们，因为你喜悦我们做智慧人。 你喜悦我们得到尊荣，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。周易三五，再见。 也是爱你，与你同在，上帝祝福你。